Mae Mr Tobin yn rôl model i'r plant, i fod yn onest. mae wedi dysgu'r iaith i hunan ac mae hwnna'n yn byth bwysig i'r plant. Mae'n dysgu ni mewn ffordd gwahanol. Mae'n defnyddio fel pêl i um, dysgu ni a ddim papur a pen trwy'r amser. Mae'n mae mwy effeithiol fi'n credu. Mae dosbarthiadau Mr Tobin yn mynd yn gloi achos mae nhw'n hwyl. Mae i ddefnyddau e o'r Gymraeg fi wedi sylwi yn, yn newid dan mab anyway. Mae fel mae fe'n defnyddio'r iaith yn mwy a yn gallu gweld gwahaniaeth gatre. Dechrau si i dysgu Cymraeg yn yr Ysgol Dŵr y Felyn. Dwi'n ymarfer Cymraeg uh, gyda Mr Tobin bob dydd. Mae Mr Tobin yn ysbrydoli fi i siarad Cymraeg. Mae'n haiddi y uh, wobr um, mae'n ysbrydoli'r plant o fewn y dosbarth, ond fwy na ni, Ar ysgol yn gyfan gwbl, mae'n hyrwyddo'r iaith Gymraeg, dim hyd yn oed elfenni ddosbarth e, ond tu hwnt yw'r dosbarth sydd yn hollol bwysig i ni um, er mwyn uh, cael dylanwad plant i ddysgu Cymraeg ac uh, trigydol ei oes.